<laughs> Nadami niyo ako yan! Kak! Ikaw, taya. pa! Walang yan, ano? Lab, lab, lab, lab, magtago ka, lab, magta, magta, magtago ka, magtago ka, magtago ka, magtago ka, magtago ka, magtago ka. Bakit ako magtatago? Magtago ka nga, magtago ka nga. Saan? Magtago ka, magtago ka, magtago ka, magtago ka. Bakit? Ano yan? Nagtago ka, magtago ka nga. Magtago ka. Hindi ako kakasya dito. Bisa mo, lab. Sabi na sa mo, lab. Aray! Hindi nga Okay. Okay, pabilang kong tatlo, nakatago ka na. Isa, <laughs> dalawa, tatlo, game. O, kaya ka na. Ikaw na. Anong ginagawa mo ka? Ay, maglaro ka ng tago Di mo, ano mo iniisip mo? Akala ko kung ano, nakakarinig pa ako na merong ano, na police ka, ano ba yun? Police ba? Ambulance yun? Ambulance ba yun? Oo. Babalik mo na ko yun! tao! Dali ka ko! Tako, t a l i Tako! Ganyan n Kita! Bang, papa! d a l Ma, m Tago ka, dali! Tago ka! Tago ka n Tago ka! Tago ka! Bakit hindi makakatago ka? Tago ka! This is what I would use for evaluation. Ano? Kayuan, maliwanag ang buwan. Kasalakan. Gago! So, uh... magtago ka! Bilisan mo! Magtago ka na! Magtago! Tago-taguan, maliwanag ang buwan. No, no, no, no. <laughs>